ku namba ssatu gwaba asembayo nze mba bwoba ngaobala eh. ngaasembayo waggulu ani aba asinga tubale kwasinga nze nasinza okuba <laughs> kale yonna gye musinzidde okubeera nga ate mutulaba mutwotabuliro linnya lyange nze sonko muhammadi tukyaliddeko fresh daddy wano fresh daddy mumanyi bulungi nnyo okuva gye yajja atandikira yetaata wa fresh kid thats why ye fresh daddy uh, twagala okuba nga tunyumyamuko naye naye amawuli agala wagatambula mu gwanga uganda bagamba nti bon in africa lwe luyimba fresh daddy osibyotyosibyotyamugandaolampola obulamu obulamu butambula oliko simu awo osereza oyisaamu olaba kikigenda mumaabadde mpisaamu naye ndaba ebitimba bitambula bulungi youtube edduka okufa eh, <laughs> oluyimba omaze views zitambula views anti okubako views comments ona balavera bashayalinga obadai hajibaba bona babamu mbandi wanga mbayita ita munenga ndaba eh kintu kitambula kiri ndenge kampala kati ya mazike yeka <laughs> mazike boni in africa na mazike gayi muse no boni in africa anti ekyasinga okuleetinga awo bino byonna ebiddako mm, mm. mazike erinnya ya naye nga bon in africa yefuuse problem bon in africa mm. ah, bon in africa ddala mazima ddala oluyimba lwaffiri ebbongo lerutaaya ah, bebekulu yaluddamuko oluyimba lunemabega edi kenzo yasinze okuvayo namawuli negabeera nga amayitirivu ng'akomyeo gye badde agenze ku awaadi ddala kikiggwe kyolaba kyataatereezezza ate otuokuva eyo game kati nga nze fresh dead ate kati kangituulemu kale bagenze ne balukuba abamukubidde eŋoma bamukubidde eŋoma nga bandibadde bakuba eŋoma nga etambula ddala ngaeri okusobola okuwomesa oluyimba olu neluwomera bannayuganda ngaateera bwe gwali oba naafirika yonna eh, naye bano bakoze bati bagikyusiza nnyo eh, bagikyusiza nnyo ate n'engeri lyrics engeri gyazikubyemu awo hmm, hmm. kale nga tekiwooma neŋŋamba nyina kireeta mu ddoboozi lyange liri lyotegedde bweyogera ku lyrics abantu temuddamu ekyo kyennyini oli kyayimba siggwe kyoddamu nejasinga owoomesa buwoomesa ddoboozi ddamu hmm. kyoddamu ng'okola remix naye nga waliwo engeri otuuzaamu ebigambo eh, eh. awo watuuzizaamu oko otya omanyi waliwo omuntu aba alaba bayeetaaga tlisiti eh, n'otuwaayo okwe ntugamba e nsembere namuko wano katona obwe nti ah. music ah. the topic today yaman yeah, wetasisirawo warizawe ya yeah. manyi saagala <laughs> i was born sokotambulemu awo yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Africa. Mm. I was born to... <laughs> Ah, fresh daddy. Okay, kati so nojja nobango kitula mu ngeri enjawulo. Mu ngeri enjawulo okulaba nga kitambula bulungi mm. baleme kubanga bazanyira mu luyimba lwa musajja wa Fereje ndale. Mm, omugenzi. Omugenzi. Mm. Pire bongo lirutaya tenga oluyimba lwa lwa Fereje myaka jadda. Eh. Ata abana bakati babadde tebasola dutula mate kulunyumisa nga fa bazeyi. Bano bakenzo bano abaze balutuddemu esaawa eno. Nesiye kabalaba bani abalabe olideko kabayimbe ku luyimba lwa. Mm. mukulu bulunoku yalukubye omukulu kenzo yalukubye oyo gambyeko nebebe yalukuba mm. naye nga kyabadde kibulamu kati awo nze nakitereezeza bulungi kenzo bamukomplaininzeeko okwo nnyo nesuubira nti bulunoke ate bamukulemplaininzeeko nnyo bulunoke naye bulunoke yakikubye okusinziira ku kenzo gwe mundaba yasinze okukubira ate nze ndaba kenzo yasinze okukuba kenzo yasinze oba wulooti oba obyawulooti bino ebibiri gamenti gundi yasinze no waliwo engeri gye batuula mu ki kingeri gyezaabadde zikulowengamu awo eh. yanjawulo kati ate ono yalukubye mu kaloboozi kali awo kali awo kegamba brunoke eh, teyanyumisiza bulungi eh. oba okuba oluyimba nga lwali mada nawe enaddukuba ekintu nga kiri mada Eh, bwokwata neweebalansinga ku basatu badi tulaba nkogulavire gyebudda nga jagaba enamba gamaze enamba emu gundi yebbiri aba basatu simanyi tebakyaliwo bwokwata bonin africa olwa kenzo nokwata bonin africa brunoke bonin africa olulwo enamba zino weziba satu goyinza kweteekawo nze neteekaeyo nga mumunaana ate enamba nga ziri satu nga bali basatuok nga bali basatu mbeerakusatu oba olwaba ebikolwa bikalwa tewaluwulirizaako mbeera ku namba satu gwabasembayo nze mba bw'oba ng'obala eh. ng'asembayo waggulu ani aba asinga tubale kwasinga nze nasinza okuba <laughs> sure ku kikumi eh. mba nsobola okwewa ekinaana eh, omukulu edi genzo nemuwera awo nga mu nkaaga ono nemuwangala ike oba nga abiri awo brunoke hmm. ah, ne brunoke musajja nga akuba brunoke simuyimbi simuyimbi mukimuzimbi simuzimbi simuyimbi wabula just yali awo kugamba bulunoke yali awo muntu sireya ebyokuyimbaebyobeerabasireya bebawala babeerawo nga babeera mukunyirira kwambala ye mukunyirira tomuyimiriramu <laughs> nga yanyiridde nayimirira wali eh. bwemuvaako buvi nejjuke nti bunoke musajja ate gwoyise sireeya omuwala nyiri o anti ngeza bugeza nti laike ali mu kiti kyabasireeya hmm. eh, oba tugambe omuntu omwetezi brunoke yeetega bwetezi yeetega bimaama eh, byonna byonna bwebi <laughs> ne brunoke musajja nga bwemujja mu byomusic waliwo oluyimba lwe yaddamu lwali lwa sembogga ebisa bimbunyebunye bibunyebunye era gwe tumanyi era n'okutuula mu luyimba basabye musabe atuule mu luyimba n'alutuulamu eh, bannayuganda abawagizi babaako ebafanzi eh, kati ate oluvannyuma ate ne bamala ne bazalawa oba tonayitayita <laughs> abadde sinala abazalawa <laughs> ah, big i twalabeko big i naye bamugira bagamba big i tuddemu naye abdo n'agamba abawagizi bankaka bangamba nziremu enyimba bbiri olwa kenzo stamina nziremu n'olwa bone in africa big i tagendoloza bamenya bumenya ate kati mwenanga wemuli anti ebintu byabantu bannauganda bafaani betuyina hmm. tosobola kumanya ki kyebagenda singa wagira hmm. asobola kikuba oba otakikuba hmm. n'oluyimba luno nga tuzze ku saidi yo lukupositioninze olukutaddewo okusinzira ku nyimba endala mazike nanendala kyolina omanya oluyimba luno bwogenda n'otunula mu bitimba kati obudde buno Mm. lutambudde nnyo ate luntadde ku levo ndala ate ngenda swiden kati vaawo eh, levo gye lulimu ne spiidi gye luliko n'omukulu gye yabeeranga mu swiden eyo omanyi yali ntanansono nnyo byonna kyemanyi kati birabika biri mu kutuukayo mm, mm. era ojja kulaba nga ndi mukugenda eyo jakutya jagamba fulesidadi katatenjogedde mubwogezi nti kisobola okunteeka ku levo endala hmm. eri international neŋendawa tenabakuja saagala kulimba bafaani bantu eh. ah, omukulu omwana ali atya omuto omuto waali akola akubira ddala bulungi nnyo alina purojekiti ez'enjawulo yeah. Mm. wiki ejja agenda shootinga video yeah. tenga guno omwaka yeah. Eh, eh. agenda bayisaamu awo alisomero kati buno obudde concert tugenda gikuba cricket ovo mm. eh, cricket ovo cricket ovo jetugenda okubira concertiyojubisa ate nkujubisa nkubuulira ekintu kyemanyi ya mwana si iyo ya mwana mugenda mwerekerako bwerekezkuba concert obudde buno nga yeta nakuba lwa nsonga nsinga bafaani ansinga n'amaani ah, ekyo kati ye mm. mukaddeke mm. agenda kuba kuba concert guno mwaka nga gugwako mm. era bafandi baffe tubayesaba mubeerewo nga mulinda concert y'omuto mm -hmm. egenda kubaawo ate ngaejja kuba yamaanyi kuba manyi nti buli kimu kisobokaera kimanyi obeera naye eno kati tubeera naye kati olida anatera nova kusomero ali kusomero wali anotetuvayakomewo emabegakaawo kuzzako ke mabega lwositole yakana akawala kenalaba katambula simanyi fresh dadi ate ebiki biki akakano okamanyi wajasikejubisaamu jasi gyekalikali kuba kamani kapani nekagamba si bituufu nekuo kamanyiko ngako kati eh, ensonga ekwatagana ku ebyo ebyayita mbasaagala giwa budde otwagala nnyo kujibwa budde omanyi kyenvudde enjireeta kyenjagadde okibuuzaako otwalabako keera emabega nga otandise okubaako abaana bosayininga era mbanyagala kujja kubuuza nti gwe kusaidiyo <clears throat> mukola n'omuto waali alina manajimenti ye gwe tolina bontu bosuubira kujja oyambeko gambe nti nange nkedde ku makya ndeesayo omuntu bw'ati nyina omuyimbi gwe nyambako bamuyita denja sino mm-hmm. eh, denja sino uganda ali awo omuyimbi wa walaga wa Mm-hmm. wali ye muyimbi gwenyambako era bwogenda ku bitimbo solo musakinga kodenga sino uganda mm. ye muyimbi gwenyambako era gwensuubira okuleeta mm. ajja okugamba nti nange asigala mu ndongo lwa fulesidadi nga bwolaba nti ne fulesikidi ayegombaani fikfa maika mm. ye oluyimba nawulidde nze ku audio vidiyo tonabakola vidiyo vidiyo mbadde sinaba kugikola naye nga ŋenda gikeeramu enkyi olunaku lwenkyabugenda okuziba bwe butejja kuba ewedde enfaana nayenayo nga ggwe obonafaanana ngaomuntu tukusuubire mugali amalaasa agaddala ngaomukulu bwe yakola nga gali getwala abato emabegako ngaekintu kinyenyeza ddala <clears throat> kati oluyimba bwe lubeera nga lwa rege era olina odukubira mu sitayiro nga ya rege era vidiyo mugikuume ngaeri mu mm. sitayiro nga ya rege nyininyini oli owafoweda mm. mm. kana akaviiriko just ngenda kasiba kusika badde Eh. nakakasumulula eno hiiti yansanze akaviiri nasumula wakajjeyo obadde oli muganda loba mu wiikendi ndi mirembe jange awo eh. kati se wakomyewo mu kintu bubi bubi bubi nnyo bira biri mu esatu ŋŋenda kubeerawo ŋŋenda kuyimba ebivulu bapulomota eh. mubeereyo nga mumanyi ku bayimbi be mubaddemuwa emirimu puresidadi kwali ku layini awoeidadkwalibulnebijja <laughs> byonna ebijja ate nga amapiyano ŋŋenda kuleeta omuziki mapiyano gyegali enalyenisanga yeyalabo gyeri eh, shuwa eh, ebaithawe ya egyo nabaddeko naye yakyogeddeko mazike mazike yangambye mazike gwemugenda okuddamu remix eh, sikuddamu wabula twaluddamu mwaluddemu mugenda shootinga vire then mulyoke mute ekiri yatabuddemu lwo bigambo kyoyinza tusonirako okwo ah, ye nga teyabasuniddeko mulinde bulinzi tetugenda <laughs> okuyatusuniddeko kusaidia majanga nawe tusunireko kusaidia yatugambye nti mazike oluyimba twalukola remix ndunyuma bulungi nnyo naye byonna byonna tulindemu ndowooza tugenda banga tubayita eh. kubanga tujja duteeramu press conference nga yamaanyi eh, okay. Eh. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Ah, tulina fresh dad kiki oyagala otugamba tukutte kuba programu nsanze ngeri tayite eno dde eno odde eno bonin africa atabuse atabuse butabuse era kati sikyasula na mu nyumba mbeera mu mabaala nange nga netegamu <laughs> nga wetega kyoyagala mukyala agaedude to yagaedude tnehiti obeera mu nyumba nga webasa oba ojonoona bwonoonyi eh, oba oyina okuba mbadde manyi oyina kubeera eno nga wekwese ne bakunoonya eh, obeera kololo ekirongoozi oganyamu aho bizanye bano pulimiya wali eri byonna payimenti onoonyayo edunda mm. etto ekyana ekito ekibeerawo ki mm. masaaja abeere ngaayingirawo binnyo e, ekyana ekito mm. byo bijja kwereeta kuba kati hiiti bweba etudde omulundi ogwokubiri <laughs> eh, eh. ate abaana bo bagenda kujja lupale eh, lya foundation abawerera omwana mbatumiddeko big up uh, pastor wilson bugembe alfred anmanyi nabawerera oli omwana adak freskid mpaka siniya yamukaaga abo bonna bambi mbakoonako nga bwomanyi Pozi mm. neba fani bafe bayongera ogenda kubitimba byange ba subscribing oluyimba balunonyeko TikTok Instagram mm. Facebook wona mm. oluyimba lufuze ensonga bana Uganda munyumirwe Afrika yona yona tugenda fuka international mm. e, sayo na big up samuja hey. Eh. Omayi alinga manager yatude mu ndonge e, e, eh, e, eh, e, manager manager ye yabadeyo nga advisor na gamba bwe tukola oluyimba luno Mwini tugenda na... kuba tubambye Kampala ate wewe guli Mm, mm. bamuyita promota samuja eh. mm. okay tubadde ne fresh daddy bo nina africa atabuse wano atambuza abantu akanagina nyeno mu ggwanga uganda so mwongere okubeera nga mutwekuumirako nga mutugoberera nga bwetwongere okubaweereza programu zaffe ez'enjawulo nze sonko muhammadi